Merhaba arkadaşlar, Frekans'a hoş geldiniz. Yanımda Berke var, kendisi benim kuzenim. Daha önce hayatında hiç sanal gerçeklik gözlüğü kullanmadın değil mi? Hayır, hiç kullanmadım. Hiç kullanmadın. Bu gece e, Bobo VR Z4'ü kullanacağız ama kullanmadan önce kutusunu açmak istiyorum. Sen de hazır bize misafirliğe gelmişken <laughs> bu nimetten faydalan diye düşünüyorum. E, Heyecanla bekliyorum. En son çıkan Bobo VR'ın en son çıkan e, serisi e, mik mikrofon değil de kulaklığı da olması lazımdı. Onlara bakacağız zaten. Kutusunu ufaktan açalım. Oldukça hafif bir kutusu var. E, ürün de hafif. 120 derecelik bir açıyla e, sanal gerçeklik deneyimini tadabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Evet arkadaşlar şu anda kutuyu açıyoruz. Seda açmaya çalışıyor. Kutu biraz zor açıldı Seda. <laughs> Zorlandı gibi. Güvenlik açısından iyi olmuş. Kutulama anlayışı çok hoşuma gitti. İçinden kitapçık çıkıyor. Tabii onu okumak için. İngilizce de yazmışlar kitapçığa. Ee, güzel. Cam temizleme bezimiz. Ön tarafı temizlemek içindir ya da lensleri. Cihazımız Sanal gerçeklik gözlüğümüz. Bakalım kalite açısından nasıl? Oldukça büyük bir şeye benziyor. Tasarımı hoşuma gitti açıkçası. Bu kenarında e, kulaklıklar var iki tane. Kulakların başarılı olduğunu düşünmüyorum. Ses ayarı yapılabiliyor. E, onun dışında kafa bandı nasıl Seda? Bak istersen birazcık kafa bandına. Kafa bandı da kaliteli gözüküyor. Onun dışında hafif mi? Fazla ağır değil, hafif. Hafif, oldukça hafif. Fazla ağır değil. Ön kısmı, lensleri görüyoruz. Onları detaylıca inceleriz. Bir de yanında arkadaşlar kontrolcü geliyor. Kontrolcümüzü de gösterelim. Yanında gelen kontrolcü de e, Android telefonunuza ya da iOS'a bağladığınız zaman uyumlu bir şekilde çalışabilen, e, çeşitli tuşları olan ve joystick olan bir kontrolcü. İki adet küçük kalem pil ile çalışıyor. Pil girişini gösterebiliriz. Evet. Ya, ya gördüğüm kadarıyla malzeme kalitesi gerçekten üst düzey. AliExpress'te satın alınabilecek en kaliteli e, sanal gerçeklik gözlüklerinden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Evet bugünlük de kutu açılış videomuzun sonuna geldik. Kamelyamızdan bu kadar. Evet Berke ne düşünüyorsun? Kutusunu açtık. Tasarım olarak çok gerçekten başarılı buldum ama e, akşam tabii ki denediğimiz zaman ne kadar başarılı işte, olduğunu. Aynen ne kadar başarılı olduğunu o zaman göreceğiz. Ama gerçekten çok şık ve muazzam bir şey gözüküyor. Aynen muazzam bir şey gözüküyor. Oldukça hafif. Aynı zamanda e, mercek ayarı yapılabiliyor. Kontrolcüsü de var. Bugünlük de kutu açılış videomuzun sonuna geldik. Tabii bu Bobo, Bobo VR Z4'ün incelemesiyle de karşınıza çıkacak, çıkacağız. Paylaşmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.